साथीहरू तपाईँहरूलाई एक मिटर लामो एउटा लट्ठी दिएर यसलाई तिनवटा बराबर टुक्रामा भाग लाउनुहोस् भनेर भन्यो भने सक्नुहुन्छ होला त व्यवहारमा त हामी एक मिटरको लट्ठी होस् चाहे जतिसुकै होस् एउटा लट्ठीलाई तिन टुक्रा बनाउन त्यो पनि बराबर बनाउन सकिन्छ नै होला जस्तो लाग्छ तर गणितले के भन्छ हेर्नुहोस् त एकलाई तिनले भाग गर्नुभयो भने जिरो पोइन्ट तिन तिन तिन तिन र यो कहिले पनि सकिँदैन यसको अर्थ के हो त भन्दा एउटा कुरालाई तिनवटा बराबर भाग भने ठ्याक्कै लाउन सकिँदैन त्यसो भए कि हामी गलत हो त हामीले त लट्ठी बराबर लाउ भाग लाउन सके जस्तो महसुस गर्छौँ क्यारे होइन त्यसैले म आज तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्छु के यो लट्ठी बराबर भाग लाउन सकिँदैन नै हो त वा यो गणित चाहिँ के हो त मिस्टेक हो त तपाईँहरू कमेन्ट राख्नु होला है त